金山おでんが現る揺れまお前たち会いたかずいぶん年を取ったなおでんさん あのぐらいでこの俺が死ぬと思ったかその後おでん様がどうなったかこの目で見てないおそろってなんて顔してやがるハハハハ様おでん様さようでしたか之助を守り抜いてくれたなそんな もったいなきお言葉お前たちもだすまんしかしいつまでも再会を喜んでいる時間もないあの日打ち損ねたカイドウのもとへこの命尽きるまで行きましょううんお前らならそう言うと俺は分かってたぞさすがは俺の侍たち変わらない 俺が生きていたことを時もあの世から喜んでくれていることで待てお前らどうしたアシュラ生きてるはずがない偽物に決まったのだ時様は言ったお逃げなさい未来へ人は決して過去には戻れないけれど未来へなら行けるのよ 人は決して過去には戻れないあの日おでん様は過去を変えることは何人にもできぬのでござるやしっかりするでござる我らは主君ならば我らも現実を受け止めなければしかし本物かもしれを覚ませ桐山見よ血もでそんな俺の 侍になれこれで偽物なのは明らかのであってほしかっただがこれを再現できるとすれば身内感じろだ 俺が描いたおでんの絵は本物そっくりだろうどこまで我らを愚弄する気だこれが絵か本体はどこだカカカそれがしは遠いところからおでんを操っている光月家の心臓はついて死ぬ黒ずみ住勘十郎としてなカカカ かった桃之助様が危ない